Binnen de twee uur een virtuele bom vinden en ontmantelen, dat is het doel van Expeditie Explosief. Dit spel is gratis beschikbaar voor de smartphone. En de bedoeling is natuurlijk dat je een hele fijne namiddag beleeft met het hele gezin langs de antitankgracht in Braschaat. Oh, hup, hup, hup. De antitankgracht in Braschaat herinnert niet alleen aan de Tweede Wereldoorlog. Het is ondertussen een mooi stukje natuurgebied. En om dat beter te leren kennen, kan je een cool spel spelen. Twee families haalden voor ons een tablet uit de kast en trekken op Expeditie Explosief. Hebben we contact? Ja? Oké. Ik heb een missie voor jou. Hier vlakbij staat een bom op ontploffen. En we hebben maar twee uur een goede geheimagent heeft ook een foto nodig voor in zijn dossier. Jurko en zijn dochters Chloe en Elise wonen in de streek en kennen de Antitankgracht. Jurko is beroepsmilitair en komt hier vaak joggen met zijn collega's. Zakken, joh. Zakken, zakken. <laughs> Mark en Il trekken graag op avontuur met hun kinderen Warren, Lin en Sis. Ze hadden nog nooit van de antitankgracht gehoord en zien vandaag hun kans om dit gebied te ontdekken. Ja, oké. kom aan, mannen. Okay, ja, We beginnen eraan. We moeten nu naar daar. Zijn we weg? Ja. Kom Ga met je rug naar de waterloop staan en volg gedurende 120 meter het kompas op 290 graden. Vertrek maar, hoe de pijl in de richting houden. Hè? En het getalletje moet altijd op 92 blijven staan. Kom Het is eigenlijk echt een computerspel, maar je moet er actief voor zijn. Je moet gaan stappen, je moet gaan bewegen, je moet gaan lopen, je moet gaan nadenken in de open lucht. En dat is eigenlijk wel heel leuk. Pas op voor die stukken? Over bosjes en door bosjes en over takken springen. Hoi, Tante, wat ben je op de Allee, zeg. door zijn t-shirt gescheurd. En eigenlijk had hij gewoon de weg opzij kunnen nemen. Dat was heel simpel geweest eigenlijk. <laughs> en? Ja. Ja? Ah ja. Het had Weet je, vroeger was dat hier niet, hè? Dan hebben ze hier allemaal gegraven. Juist voor een Tweede Wereldoorlog. Er waren allemaal forten rond Antwerpen en ze hebben die forten verbonden met een antitankkanaal voor de tanks tegen te houden. De fortengordel rond Antwerpen was al van de jaren 1900 gebouwd. En uh, uiteindelijk alles evolueert en voor de tanks tegen te houden was dat niet meer voldoende. En dan heeft men de buitenste fortegordel volledig omringd met een antitankkanaal. Oh, mijn vijf. Hé, hey, dat is die dingen. Dat is de gracht. Is dat die antitankgracht? Staat dat daar niet op? Nee. Zou dat dan niet zijn? Dat weet ik niet. Ik, wist, ik had helemaal geen idee wat de antitankkracht ging zijn. Ik dacht nu wel dat dat een water ging zijn, maar ik had eerder gedacht aan een vaart of een kanaal. Alleen elkaar voortdoen. Ik had verwacht dat dat veel dieper en groter zou zijn. Breder ook. Ja. En dat daar haaien zaten, dat had ik verwacht. Oh ja, <laughs> <laughs> dat gaat vinden, hè? Ja, hier moeten we iets van maken, hè? Welke kleur zou dat kunnen zijn? Zouden misschien de, de letters kunnen zijn, de vijfde letter. Dus het voordeel is dat er veel afwisseling in zit. Soms moet je gewoon een foto nemen. Andere keer ben je bezig op eh, de iPads. Moet zoeken naar antwoorden, een raadseltje dat er is. Dus altijd wel wat afwisseling. Je hebt de bom bereikt als het paarse bootje in het middelpunt van dichter en dichter bij de boom. Ja? En we moesten de bom onschadelijk maken met zo kleurtjes kapot te knippen. Rood? Rode, ja, rode. Dat is wel spannend, want dan is het dan op tijd en moet je zien als je dat Ik denk dat de juiste kleuren zijn. Yes! Ja! Yeah! We hebben de bom onschadelijk gemaakt en nu hebben we Braschaat gered. Hè? Ja, en dan, dat was dapper eigenlijk. Plezant. Dus Heb je zelf een smartphone of tablet, rep je dan naar domein De Mik in Braschaat voor een echte expeditie-explosief. Meer info vind je op onze website.